地沟油都已经取缔多少年了？你们怎么想的？缺不缺德？这里边不光是食品安全的问题，很可能里面有人命。这不关我的事儿啊！地沟油都是那个沈强带过来的。沈强的哥们儿是不是叫庞成？他女朋友是不是叫杨可？对啊，庞成和杨可就是他们。大龙，的正好，终于找到案子的突破口了。什么？ 发现他的时候就是这样的，已经没有呼吸了。行，交给我。死者为男性，年龄三十岁左右，四肢有被捆绑过的痕迹，全身可见多处擦挫伤及皮下出血，下腹部右侧近肚脐处有条形状创口一处，窗底可见囊腔形成。死者嘴被黑色胶带封住。 人没死，救护车。连刘志勇跟庞成自己都没有想到，什么人会送上门来。他们在微信群里联想到一件两年前的事情。现在看来，这件事情应该是跟一起或多起强奸案有关。难道这就是凶手的杀人动机吗？报复杀人，模仿小说里的那个凶手，在受害者身上留下标记。你们两个谁抽烟了？ 抽烟，没人抽烟，怎么有股烟味儿？二号房，好，什么情况？呼吸机不正常，死夏。 庞城出事了，萌萌，庞城的手机怎么样了？刚刚找到，四号下午的微信，这是他微信回复的最后一条消息，之后我就再也没有回复过。最后一个见庞城的果然是杨可，他们说要在什么地方见面？庞城会不会在两个人见面的地方消失的？有可能，庞城可能还在那儿。 杨可肯定是想到庞城的微信会暴露自己，所以才回到庞城家去找手机。也就是说，杨可肯定知道庞城在哪儿，而且确定手机不在他身上。萌萌，我们去杨可家，你继续追踪杨可的手机定位。如果行踪有变，随时汇报。收到。 杨可的手机定位有变动，他已经离开了自己家。我刚查到他买了今晚的高铁票去广州，现在还有半小时发车。火车站，是，联系铁路那边的派出所，把杨可的照片发过去，一定要拦住他。 我知道你没有杀他，你现在走就回不了头了。师傅，麻烦你快点，我赶时间。好的。他要是没杀人，他跑什么呀？ 张可。 秘密？什么秘密？哎，我好像之前在哪儿看过这张照片。这儿呢，罗队，你看，小酥肉。 一会儿经理到了，把他带进来。收到。嗯。昨天得到的线索，嫌疑人和你一样，也发了一个小酥肉的朋友圈。哎，好像是一样的。 是这个，当时我就觉得他们家的小酥肉跟其他家不一样，很特别。当时我还问了厨师，他们家小酥肉为什么和其他家不一样，他只是说有秘方，具体是什么也没说。罗队，罗队，罗警官，这调查怎么还没结束呢？我们这都停业好几天了。孙经理，我听说咱们这儿的小酥肉味道不错啊。 对对对，小酥肉可是我们这里的招牌菜。您是主厨吧？我记得您。对，是我。现在能帮我们做一份小酥肉吗？我们想尝尝。行行行，没问题。黄师傅，给警官们露一手，小酥肉可是你的拿手菜啊。可以吗？嗯。几位先到外面等吧，我准备一下。 你是不是怀疑哪里有问题？不确定，我觉得那个厨师很奇怪。顾叔，今天让你过把瘾，算是协助办案了。感谢罗队给我机会协助你们调查。怎么样？想不想回来？想不想回来，又不是我能说了算的。成绩还没下来呢。不过我还真想回来。我现在才发现。 坐办公室这种轻松的活真不太适合我，我就适合和尸体打交道啊，和犯罪分子打交道。那一开始就不应该去，哎，人家不去怎么知道不合适呢？于公于私，你都应该留在老陆身边。对，我去趟洗手间。 师傅，能给我们看一下你做小酥肉的调料吗？就是这些普通的酱油、糖、盐，还有葱、姜、蒜，还有一些花椒和八角。那这个呢？这个是上色用的，可以不放。这个颜色有点特别啊。 是没眼睛和舌头，这次没鼻子。现在这些人啊，美剧看多了。 铅含量严重超标，还有黄曲霉素和苯并芘都超标了，我怀疑是地沟油。样品的过氧化值、酸价超标，里面含有多种动植物的细胞，应该是生物提炼经过加工的地沟油。对，厨房那桶就是地沟油。杨可呢发了那个小酥肉的照片，他应该知道地沟油的事。现在恐怕庞成失踪，也跟地沟油有关。 地沟油都已经取缔多少年了，你们怎么想的？缺不缺德？老板下了死规定，一定要拿出几个招牌菜，我们也没办法。这里边不光是食品安全的问题，很可能里面有人命。这不关我的事儿啊！地沟油都是那个沈强带回来的。 有一次，我看到沈强做的小酥肉，味道不错，我就随口问了一句：“嗯，味道不错，放了什么？”他说：“秘方。”行了吧，跟我还卖关子，赶紧啊！这油，你小子疯了！ 现在查这么严，你哪来的地沟油？他跟我说，他一个哥们儿的女朋友在美容院上班，可以低价搞到这种油。刚开始我也不确定，试了几回之后，看顾客的反应都还不错，所以我就让他用了。沈强的哥们儿是不是叫庞成？他女朋友是不是叫杨可？对啊，庞成和杨可就是他们。 经理金星，请问你们有什么事吗？我们是重案组的，有人举报说你们这里非法出售医疗废品，我们要进行全面的搜查。没问题，我们全面配合。 有吗？这边。你们这儿有个叫杨可的员工吗？杨可，哦，是小杨吧？嗯，他怎么啦？他的情况，你了解多少？嗯，杨可，我记得是半年前来的吧？哦，对了，他来我们这之前是我们的客户，在我们这里做美容的，后来。 她说想来美容院工作，我就给她安排从护理开始。你见过她男朋友吗？嗯，一个圆脸的男的，经常开车来接她，但是我也不确定他是她男朋友。这个男人你最近见过吗？最近，嗯，没有。不过我经常不在店里，所以也不是很清楚。 你们的监控在哪儿？咱们这儿还有其他摄像头吗？后门还有一个，其他地方没有了。那麻烦你调出来，我看一下。好的。警官，谢谢啊。我们这是服务型行业，所以为了保护客户的隐私，我们只允许在门口安装摄像头。这楼上的美容区是都不好安装的。这是庞城 当天失踪的监控，庞城在晚上七点十分到了美容院，有看到庞城离开吗？没有啊，前门后门都没看到，那就奇怪了，只有进来没有出去，有没有可能是他晚上离开，监控拍不到啊？应该不会，我们这只有两个出入口，晚上都是锁死的。 只有早上上班的时候才会打开，不可能有人进出。难道，他人还在这儿？ <laughs> 不知道啊，我们这几天都没有看见他。你确定没看见他？ <laughs> 你们这是找人还是找东西啊？两个都找。 那么大个活人，不可能就这么消失了。把你们的建筑平面图拿来。这是什么地方？地下室。来，警官这边请。 其实啊，这以前就是我们的一个仓库，但是已经很久没有用了。 是工商和药监局。 阿罗，来得正好，终于找到案子的突破口了。什么？发现他的时候就是这样的，已经没有呼吸了。行，交给我。死者为男性，年龄三十岁左右，身穿美容院的手术服。 四肢有被捆绑过的痕迹，全身可见多处擦挫伤及皮下出血。裤子表面，尤其下体部位有大量血迹。下腹部右侧，近肚脐处，有条形状创口一处，窗底可见囊腔形成。死者嘴被黑色胶带封住。 人没死，救护车！救护车。总算救回一个。能不能救回来还不好说。失血过多，伤口感染也很严重。那至少没瞎没哑，希望能问点东西出来。哎，你们轻点啊！哎，你刚才打电话说找到了什么突破口？ 回头再说吧，先看人怎么样吧。嗯。患者的伤口在遭到利刃切割之后，并没有消毒，只做了简单的止血，因此啊出现了严重的感染，并伴有坏死。同时，患者几天前注射过溶脂剂，抽脂结束之后，同样没有进行合理的护理，所以造成了感染的加剧。 看腹部的创口，我就猜是抽脂。目前患者全身的器官都已经衰竭，陷入深度昏迷。如果你们再晚送几个小时，估计性命不保。他还醒得过来吗？这不好说。以我的经验，得看运气。啊，谢谢，没事。发现庞城的房间以前是美容院的垃圾房，三年前就已经被停用了。 只有几个老员工知道，如果不是专门去找庞城估计几个月都不会被发现。看来凶手之前做了充分的准备，没有直接杀死庞城，而是想让他在那里慢慢被折磨致死。能确定是杨可干的吗？很有可能，美容院的人说杨可负责护理，平时就能接触到抽脂设备，给庞城抽脂，有可能就是他下的手。而且垃圾房里只有杨可的指纹，并没有第三者的脚印啊。抽脂呢？ 应该是在美容院的操作间里面做的，因为只有那儿才有仪器。但庞成身上的其他伤口，肯定是在垃圾房里面才造成的。从床上的大量血迹，还有现场的环境，都可以证明这一点。以庞成的体重，杨可没有这么大的力气啊。可以用轮椅或者移动病床，美容院里有这种设备。也有可能是有人帮忙。杨可。 前两个案子他都有不在场证明，如果庞城偏偏是他干的，有点让人想不通啊。老陆，哦，这是一篇两年前在网络上发表的悬疑小说，里面的情节和我们遇到的很像，我截了集，大家可以先看一下。 我想把他的眼刺穿，让他无法再用贪婪的目光看我。我把他的舌头剪断，我不想再听到那些猥亵、恶毒的话。我还把他的器官也割下来，只剩下血肉模糊。或许只有这样，才能让他记住所犯的罪。这不是跟咱们完全一样吗？原来是一个模仿犯啊。 成哥，小说里的杀人凶手为什么要杀这三个人？小说里死的是一个人，一个人受到三种惩罚。但是我们的案子呢，报复手段是分别套在三个人身上。那那个人到底犯了什么罪？强奸。 来了，谢谢。啊！你怎么这么早就到了？你不是要去美容院会晚一点吗？还说呢，美容院出事了，进不了。我刚才一去就被拦在外面。谢谢，还看见了你的陆法医，陆北辰啊，他在美容院。美容院门口全都是警察，我还看见那个陆法医跟那个就是老穿着皮衣、鬓角挺长那个警察。 叫罗驰，哎，就就就就他。我觉得里面应该出人命。我看见里面用担架抬出来个人，还有那种特别大的塑料桶，不知道里面装的是啥。秘方是美容院的，是什么？ 地沟油，连刘志勇跟庞成自己都没有想到，什么人会送他们玩偶？他们在微信群里联想到一件两年前的事情，现在看来，这件事情应该是跟一起或多起强奸案有关。难道这就是凶手的杀人动机吗？报复杀人，模仿小说里的那个凶手。 在受害者身上留下标记，这样的话，杨可就有非常大的嫌疑。会不会是两年前他受到过伤害，现在想联合别人一起报复当年的仇人？别忘了，我们还有一个范碧君。如果真的跟强奸案有关的话，范碧君有非常充足的作案动机。黄成一直骚扰她，说不定后来真的伤害过她。可这两个人都已经死了，我们从哪儿再开始调查呢？我们找到了杀人动机。 就是跨进了一大步。你们去查一下两年前全市备案的强奸案，看看有没有跟这三个受害人有关的。好，老孟，把范碧君的死亡证明打一份给我。好。回来了。啊。哎，罗队。哎，给你带点宵夜。 <laughs> 小酥肉。 <laughs> 我恨你们。 对了，吴叔，嗯，乔云霄之前那个助理范碧君，你还了解多少？就是上次说的那些，怎么了？我就是觉得，就范碧君死的有点蹊跷。你能确定乔云霄跟你说的都是实话？他不会连你也瞒着吧？嗯，说真的，我也不确定。 每次问他的时候，他都吞吞吐吐的。如果范碧君没死，他肯定知道。范碧君没死，那案件的细节呢？我们不便多说。但是这范碧君是真死还是假死，非常关键。好吧，如果乔云霄那边有什么消息，我立马告诉你。好吧。要啤酒吗？好，再来一个。嗯嗯，我也要。好。 那你查过范碧君的生活痕迹没？如果她真的活着，多多少少都会留下点痕迹。查过了，一点动静都没有。啊，谢谢。那死亡证明呢？也查过了，是在市医院办的死亡证明。 谁抽烟了？抽烟？没人抽烟，怎么有股烟味儿？二号房，好。什么情况？呼吸机不正常。雪霞。 长城出事了，罗队，赶紧放！去顾出家放火的人，穿的也是这身衣服。 他又动手了，罗队跟丢了，电瓶车开进巷子里就没再开出来，咱们的人进去，只剩车在那儿，人早都跑了。杀人灭口的都找上门来了，这样也好，现在我们知道想杀庞城的不止杨可一个人，至少他还有帮凶，而且可以证明我们之前的思路是没错的，这三个案子是同一伙人，还有。 这个男人身上有股雪茄的味道，很有可能就是杀死沈强的凶手。他们为什么那么着急，想让庞成死呢？他肯定就是杀死庞成的帮凶。他怕庞成万一醒过来会把他暴露，所以才连夜去医院下手。